i kamera i 3, 2, 1, akcja! Dzisiaj jesteśmy w Gdańsku. Zdjęcia wyjazdowe dla marki T-Mobile. Realizujemy nową kampanię Biznes razem z agencją DDB. Reżyserem jest Michał Sabliński, za kamerą Michał Doba. Mocniej, głośniej, konkretniej, akcja! Każda produkcja wyjazdowa jest dla nas wyzwaniem, ponieważ mierzymy się z nowym tematem, z nowym miejscem, poszukujemy nowych lokacji, nieznanych nam wcześniej. Spędziliśmy tutaj tydzień czasu skautując wszystkie dostępne mariny. Potrzebowaliśmy łódki, którą będziemy wodowali w filmie. E, w tym celu przejrzeliśmy katalogi po prostu setek łodzi, które tutaj sumują w pobliskich portach marinach. Żyjemy? Kręcimy reklamę w stylu docu-series, także zależy nam na tym, żeby uzyskać jak najbardziej naturalny e, charakter obrazu i światła jest super! Kręcimy w plenerze przez oba dni, co z jednej strony pozwala nam korzystać z pięknego nadmorskiego klimatu, a z drugiej strony stawia swoje wyzwania, bo teraz na przykład świeci piękne słońce, ale jeszcze 3 godziny temu padał śnieg. Sam moment wodowania jest e, tak samo spektakularny, co niebezpieczny i dlatego w e, całości pomaga nam kadra wykwalifikowanych kaskaderów. Odtwarzamy scenę slipowania łodzi. Niestety musimy podczas tego zatrzymać tę łódź, co powoduje szereg wypadków i upadków, w pełni bezpiecznych i wykonanych przez profesjonalistów. Przede wszystkim robimy to bezpiecznie i powtarzalnie, tak aby można było robić spokojnie duble. Dodatkowo każdy z kaskaderów ma schowane niewidoczne dla, dla kamery ochraniacze, co pozwala mu bezpiecznie robić efektowny upadek. O, nie,